Je veux apprendre à te servir, demeurer dans ta présence toute ma vie, contempler ta gloire. chercher toujours ce qui est dit. Hmm. Je veux apprendre à tous ces cherchez toujours ce qui est dit. see Jésus, ce qui est é digne. Oh, cherchez toujours ce qui est é digne. Oh, recherchez toujours ce qui é est Oh, yedi. Moussala nanou, moussala nayou Je veux apprendre à te servir toute ma vie. Contempler